estos cambios de luces es cuando vemos que el dron está descargado y no es recomendable que se vuele en esa manera porque puede volar un tiempo pero se puede descargar y no sería prudente o bueno que caiga a esa altura que, que esté volando cuando se descarga esas son las señales del dron cuando se está descargando cuando está ya en su etapa final